Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh piano uh, yang mana Re la lalari, Yang mana lagi Hmm Mi do do do do do mi kau muridku yang nomor satu yang ku sayang yang mana Re la la la re Ada apa sayang? Yang mana lagi? Mi do do sol do do Pintar kamu hidupku yang bersatu yang ku sayangi selama hidupku piano mari main piano menyanyi di